facer un documental sobre o hórreo. é un edificio onde guardamos distintos frutos do campo, como por exemplo as espigas do millo, para secar. Esta construcción recibe distintos nomes. Hórreo ou calustra serve para guardar produtos do campo. paredes feitas de vidrios. Canizo, corre padre de feitos de canas ou táboas. Os vidrios eran aqueles con que antiguamente se ataban as, as viñas. Cabazo, antiguamente puñanse a secar as cabazas nos orrios, por iso se lle deu ese nome. Serve para que a cámara non este perto do chan. Cámara. É a parte dentro onde se garra o millo e se pon a secar para que non entren os animais. Acceso por donde se entran poden ser escadas fixas ou muros. Ornamentos son os adornos do hórreo. Poden ser cruces, anima, pombas e animais. Base. B. Pueden ser de madeira ou de pedra. As súas formas son cuadradas, cilíndricas ou hexagonais. Os, as hexagonais son os pés que teñen seis lados. Cepas son do ancho do canastro. Celeiros A base está pechada con paredes e úsese para guardar distintas cousas. Que cousas? Galiñas, cuellos, chimpins e moitas cousas máis. Elementos da base, tornaformigas. O tornaformigas é unha parte que está abaixo do pé e cando ten auga non deixa pasar aos insectos. tornarratos. O tornarratos é a parte que está en riba da base e ten distintas formas. Anteso é unha escada que está separada un pouco para que non os animais poden ser fixos ou móviles. Cámara. La planta la hórreo es rectangular. O alto de la cámara mide entre 1,30 o 1,50 metros para que las espigas no están muy separadas las paredes. Un metro más 30 centímetros. Un metro más 50 centímetros. da combinación da madeira e da pele. As paredes teñen buracos para que o produto ventile. A cuberta é o que cubre a calustra para que non entre a auga. A maioría ten dúas augas, unha e dúas. A cuberta pode ser de palla, pedra ou barro estrellas poden ser planas ou curvas. As tellas curvas teñen que ser anchas por diante e estreitas por detrás para que non entre auga na cámara e non molle, e non molle os frutos.